Dieser Mehmet hat letztes Mal bei diesem Zoom-Ding da, hat er einfach aufgelegt. Die Dinger sind doch draußen, da sieht bestimmt noch was los ist. Genau. Das ist mir im Herzen hängen geblieben. Und das lasse ich mir nicht gefallen, weißt du? Ich leg nämlich selber mal auf. Ich fordere dich hiermit heraus zu einem Handstand-Battle, du Bettler. Was geht ab, Leute? Hab gehört, Chino macht wieder große Sprüche. Das ist überhaupt kein Ding, Bro. Also, mh. Mm, gerne Handstandbattle, wann immer du willst, wo immer du willst. Ich bin zwar alt und runzelig geworden, aber mit dir, Digga, nehme ich das immer noch. Ich glaube, Mehmet hat die Herausforderung angenommen. Scheiße. Also, wie ihr wisst, habe ich den Mehmet herausgefordert in der folgenden Disziplin. War nur Spaß. Damit das noch ein bisschen spektakulärer ist, werden wir auch noch einen Ball zwischen den Fuß hängen. Zieht euch das rein, jetzt wird endlich gebettelt. Oh. Schögrö! Schögrö! Komm, Digga, wach auf! Die Welle ist vorbei! Ich hab gewonnen, oder? Hab ich verloren? Hab ich gewonnen? Du hast verkackt, Bro! Scheiße! Leck mich! Yo, Leute! Wenn euch die Welle gefallen hat, dann abonniert uns, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Schreibmaschine. Aber schreibt uns irgendwas, damit wir wissen, wo wir als nächstes betteln sollen. Der muss auch fertig gemacht werden. Also das kann doch nicht sein, dass wir sowas durchgehen lassen. kann das nicht drauf. Achtung! Das zählt! This week's planned by popcorn.shop.eu